ワン、ツー。さあさあこの指に止まれ後悔後でしても知らない以上踊り飲まれて 歌って踊って満たすだけパンパンで打ちらなしてそうそうそらしどんな個性のも手色して今導き出すよ正体は父案外歯がゆいもの魔法のタクト空にかざすだけおいでよ街を包み込んだ頂上現象だ 夜空にほらとだまして退屈が泣き出す孤独な愛や夢を最終の漱石のンが君は聞こえた星には千日をワンチューさんして泣いてた過去に負けないめくる力を淡々楽しいリズムで途切れない音を乗せてたた 忘れてた景色の向こうのその向こういつ昭和のほころびモノクロの望遠鏡またはなしのぶちき本番で奏でよりそう輝く現象的進行で一も目がう愛一と手をつなぎ踊ろう何度もない てないと心ねレジオ遠くは聞こえただから今ここにいるんだ 父案外悲しいもの魔王の音色空に響かせてああおいでよ街を包み込んだ頂上天井が病床らにほらこだまして退屈が泣き出す愉快な歌を歌う最終演奏アンサンブルを 聞こえた星にも千日をワンツーパンして泣いてた過去に負けないめくる力をだんだ楽しいリズムで途切れない音を乗せてただ思いた半端で落ならして踊れ踊れ大きく空バイバイ今夜はさよなら次は君をステージでただ さあさあこの指に止まれ後悔後で知っても知らない以上耳を澄まして僕らと踊るだけ <laughs>